नमस्कार जी जीकेम्पेन्टको एरोमेटिक मोलेक्युलर स्ट्रक्चर्स ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने साइक्लोहेक्सिनलाई साइक्लोहेक्सिनमा परिवर्तन गर्न साइक्लोहेक्सिनलाई बेन्जिनमा परिवर्तन गर्न बेन्जिन रिङको हाइड्रोजनलाई अन्य एटमहरूले बदल्न बेन्जिन रिङको हाइड्रोजनलाई एटमहरूको ग्रुपले बदल्न दुई मलिक्युलहरू मर्ज गर्न यहाँ म प्रयोग गर्दैछु उबुन्टु लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम संस्करण बाह्र दशमलव शून्य चार जी क्याम्पेन्ट संस्करण शून्य दशमलव दशमलव एक एक दुई शून्य यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईसँग ई ज्ञान हुनुपर्छ जीचेम्पेन्ट केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर यदि छैन भने सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइट हेर्नुहोस् मैले एउटा नयाँ जीचेम्पेन्ट एप्लिकेशन खोलेको छु पहिले 6 मेम्बर भएको साइकल डिस्प्ले एरियामा थपौं add a six membered cycle टुलमा क्लिक गरौ डिस्प्ले एरियामा क्लिक गरौ add a bond or change the multiplicity of the existing one टुलमा क्लिक गरौँ साइकलको प्रत्येक कुनामा दुई वटा बन्डहरु थपौ बन्डहरुलाई यसरी मिलाऊ कि कुनै दुई बन्डहरुले एक अर्कालाई छुन नसकोस् यसो गर्न बन्डहरुलाई क्लिक गरी सही स्थानमा तानौं साइकलको सबै कुनाहरुमा कार्बन एटमहरु देखाऊ कुनै एक कुनामा राइट क्लिक गरौँ एउटा सब मेनु देखिन्छ एटम छानौँ अनि डिस्प्ले सिम्बलमा क्लिक गरौँ त्यसैगरी साइकलको सबै कुनाहरूमा कार्बन एटमहरू थपौं बन्डहरूमा हाइड्रोजन एटमहरू थप्न किबोर्डमा एच थिचौँ add or modify an atom टुलमा क्लिक गरौँ सबै बन्डको स्थानमा क्लिक गरौँ पुन कुनै दुई हाइड्रोजन एक अर्कामा ओभरल्याप नभएको हेरौं हामी C6H12 साइक्लोहेक्सेन संरचना प्राप्त गर्छौं संरचना कपी र पेस्ट गरौँ संरचनालाई छान्न कन्ट्रोल A थिचौं संरचना कपी गर्न कन्ट्रोल C र पेस्ट गर्न कन्ट्रोल V थिचौं दोस्रो साइक्लोहेक्सेन संरचनालाई साइक्लोहेक्सेनमा परिवर्तन गरौँ इरेजर टुलमा क्लिक गरौँ प्रत्येक कार्बन एटमहरूसँगैको एउटा हाइड्रोजन बन्ड मेटौं add a bond or change the multiplicity of the existing one टुलमा क्लिक गरौ अनि मेटेको हाइड्रोजन बन्ड बीच बन्डमा क्लिक गरौ डबल बन्ड बन्छ हामी संरचना साइक्लोहेक्सिन C6H10 प्राप्त गर्छौं साइक्लोहेक्सिनलाई साइक्लोहेक्साडाइन मा परिवर्तन गरौ अनि बेन्जिनमा करेन्ट एलिमेन्ट कार्बन भएको पक्का गरौँ इरेजर क्लिक गरौँ प्रत्येक नजिकको कार्बन एटमहरूबाट एउटा हाइड्रोजन बन्ड मेटौं add a bond or change the multiplicity of the existing one टुलमा क्लिक गरौँ अनि मेटेको हाइड्रोजन बन्ड बीच बन्डमा क्लिक गरौँ दोस्रो डबल बन्ड बन्नेछ हामी साइक्लोहेक्साडाइन C6H8 संरचना प्राप्त गर्छौं त्यसैगरी तेस्रो डबल बन्ड बनाउन प्रक्रिया दोहोराउँ हामी संरचना बेन्जिन C6H6 प्राप्त गर्छौं कार्यको रूपमा साइक्लोब्युटेन संरचना कोरौं र साइक्लोब्युटाडाइनमा परिवर्तन गरौं साइक्लोपेन्टेन र साइक्लोपेन्टाडाइनमा परिवर्तन गरौं तपाईको पूर्ण कार्य यस्तो देखिनुपर्छ अर्को बेन्जिन डेरिभेटिभहरू सिकौं विभिन्न केमिकल कम्पाउन्डहरूको डिराइभ्ड फंक्शनल ग्रुपले बेन्जिनमा हाइड्रोजनहरूलाई बदल्न सक्छन् हाइड्रोजन बदल्ने फंक्शनल ग्रुपहरू हुन् फ्लुरो मिथाइल नाइट्रो हाइड्रोक्सी र अन्य डिस्प्ले एरियामा दुई पटक बेन्जिन संरचना कपी र पेस्ट गरौँ बेन्जिन संरचना छान्न select one or more objects टुलमा क्लिक गरौँ संरचना दुई पटक कपी गर्न कन्ट्रोल सी र पेस्ट गर्न कन्ट्रोल भी थिच्छौं एउटा फ्लोरिन एटमसँग पहिलो बेन्जिन संरचनाको हाइड्रोजन बदलौँ किबोर्डमा एफ थिचौँ add or modify an atom टुलमा क्लिक गरौँ यसलाई फ्लोरिनले बदल्न हाइड्रोजनमा क्लिक गरौँ हामी फ्लोरोबेन्जिन संरचना प्राप्त गर्छौँ अर्को एटमहरुको ग्रुपले दोस्रो बेन्जिनको हाइड्रोजनलाई बदलौं add or modify a group of atoms टुलमा क्लिक गरौँ कुनै एक हाइड्रोजनमा क्लिक गरौँ हाइड्रोजन एउटा कर्सर सहितको हरियो बक्समा बन्द भएको याद गरौँ हाइड्रोजनलाई एउटा मिथाइल ग्रुपले बदलौं हाइड्रोजन हटाउँ र क्यापिटल CH र 3 टाइप गरौँ डिस्प्ले एरियामा कतै क्लिक गरौँ हामी मिथाइल बेन्जिन संरचना प्राप्त गर्छौँ तेस्रो बेन्जिनको हाइड्रोजनलाई एउटा नाइट्रो ग्रुपले बदलौँ कुनै एक हाइड्रोजनमा क्लिक गरौँ हाइड्रोजन हटाऊ र क्यापिटल NO2 टाइप गरौँ हामी संरचना नाइट्रोबेन्जिन प्राप्त गर्छौँ बेन्जिन रिङमा कार्बनको स्थान हेरौँ बेन्जिनमा छ वटा कार्बन एटमहरूलाई 1 देखि 6 सम्म नम्बर दिइएको छ हाइड्रोजन राख्नु अगाडि सबै छ वटा स्थानहरू बराबर छन् जब हाइड्रोजनलाई फङ्सनल ग्रुपले बदलिन्छ रिङको इलेक्ट्रोन डेन्सिटीमा परिवर्तन हुन्छ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी सब्स्टिट्युएन्टमा भर पर्छ बेन्जिनको एउटा मोनो सब्स्टिट्युटेड कम्पाउन्डको यी स्थान प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ प्याराको रूपमा 1 र 4 अर्थको रुपमा 2 र 6 मेटाको रूपमा 3 र 5 अब मिथाइल बेन्जिन संरचनालाई अर्को मिथाइल ग्रुपले बदलौं add or modify a group of atoms टुलमा क्लिक गरौं रिङको दोस्रो हाइड्रोजन स्थानमा क्लिक गरौं हरियो बक्सको हाइड्रोजनलाई मिथाइल ग्रुपमा बदल्न क्यापिटल CH3 टाइप गरौं हामी अर्थो जाइलिन संरचना प्राप्त गर्छौं नाइट्रोबेन्जिनलाई एउटा कार्बोक्सी ग्रुपले बदलौं रिङको चौथो हाइड्रोजन स्थानमा क्लिक गरौँ हरियो बक्समा हाइड्रोजनलाई कार्बोक्सी ग्रुपले बदल्न क्यापिटल COOH टाइप गरौँ हामी नयाँ प्यारा नाइट्रोबेन्जोइक एसिड संरचना प्राप्त गर्छौं प्रक्रिया अन्डु गर्न कन्ट्रोल Z थिच्छौं नाइट्रोबेन्जिनको तेस्रो हाइड्रोजन स्थानलाई एउटा नाइट्रो ग्रुपले बदलौं हाइड्रोजन हटाऊ र क्यापिटल NO2 टाइप गरौं हामी नयाँ संरचना मेटा डाइनाइट्रोबेन्जिन प्राप्त गर्छौं यहाँ एउटा कार्य छ सातवटा बेन्जिन संरचनाहरू कोरौं कुनै एक हाइड्रोजनलाई पहिलो बेन्जिनमा ब्रोमोले दोस्रो बेन्जिनमा आयोडोले तेस्रो बेन्जिनमा हाइड्रोक्सिलले चौथो बेन्जिनमा एमिनोले पाँचौं बेन्जिनमा इथाइलले छैठौं बेन्जिनको दुईवटा हाइड्रोजनलाई क्लोरिन एटमहरूले सातौं बेन्जिनको पहिलो र चौथो हाइड्रोजन स्थानहरूमा कार्बोक्सी ग्रुपले बदलौं तपाईको पूरा कार्य यस्तो देखिनुपर्छ अब दुईवटा संरचनाहरूलाई मर्ज गर्न सिकौं एउटा नयाँ विन्डो खोलौं करेन्ट एलिमेन्टमा कार्बन छ add a four membered cycle टुलमा क्लिक गरौँ डिस्प्ले एरियामा दुई पटक क्लिक गरौँ select one or more objects टुलमा क्लिक गरौँ दोस्रो संरचनामा क्लिक गरौँ यसलाई तानेर पहिलो संरचना नजिकै राखौ. साथै तिनीहरूले एक अर्कालाई संरचना छान्न कन्ट्रोल ए थिचौं मर्ज टु टुल सक्रिय हुन्छ मोलिक्युल मर्ज गर्न मर्ज टु मोलिक्युल्स टुलमा क्लिक गरौँ मर्ज हेर्न संरचना तानौँ संक्षेपमा हामीले के सिक्यौं हेरौँ यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं साइक्लोहेक्सिनलाई साइक्लोहेक्सिनमा बदल्न साइक्लोहेक्सिनलाई बेन्जिनमा बदल्न बेन्जिनको हाइड्रोजनलाई फ्लोरो मिथाइल नाइट्रो र कार्बोक्सिक ग्रुपहरूमा बदल्न दुई चार मेम्बर साइकलहरू मर्ज गर्न यहाँ कार्य छ दुईवटा बेन्जिन मोलिक्युलहरू मर्ज गरौँ दुईवटा पेन्टेन संरचनाहरू साइक्लोपेन्टेन र साइक्लोहेक्सेन मोलिक्युलहरू तपाईले पूरा गरेको कार्य यस्तो हुनुपर्छ यो यूआरएल मा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिसन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार